اللي عايز يقول الإسلام شيء والإسلام السياسي شيء تاني يقول لي حسن البنا وفكره يختلفوا إيه عن محمد وفكره ويقول لي آه، داعش وطريقتها في التعامل مع آه، تطبيق القانون ومع غير المسلمين يختلف في ايه عن تعامل محمد مع نفس النوعيات دي من من الغير المسلمين يقول لي الفرق ما هو انت بتقول لي ما هو مش كلام في الهوا وخلاص اثبت لي انا بجيب لك على ارض الواقع هتقول لي هتقول لي داعش آه، لا تمثل الاسلام هقول لك تعالى ناخدها واحده واحده عملت ايه وقول لي ايه من ده ما عملوش محمد او على الاقل ما عملوش ابو بكر بعده او عملوش عثمان بعده او علي بعده